Però clar, aleshores hi havia un discurs que, per cert, recorda altres discursos molt més actuals. Aleshores érem els roixos, dels quals es deia, bàsicament, que estàvem, jo que deien, a sou de Moscú. És a dir, d'una forma o altra, tenien la idea de que eh, tots eh, formaven part d'una mena de conxorxa que es financiava eh, des, de, des de la Unió Soviètica. I, però aquestes pel·lícules eh, més, més que res circulaven i eren part de la, del que era el, el discurs mediàtic. O sigui, de fet, bàsicament, em, eren eh, enemics mm, de la civilització, enemics de la humanitat, que havien de ser posats en quarantena, vigilats i, evidentment, castigats. Però vull dir que hi havia un discurs, no? El discurs, bàsicament, de, el discurs dels roixos, el discurs del perill comunista, tal. Clar, ja el que dic, bàsicament, és que està claríssim eh, que en aquest sentit tampoc és que haguem avançat gaire, eh, perquè tota aquesta mena, diguem-ne, de pel·lícula Eh, que els mitjans de comunicació i certs mm, científics socials que inclús ho prenen en sèrio i fan teories eh, sobre el tema anomenen antisistema és bàsicament eh, del mateix tipus, és que és més, és exactament igual. La generació d'una mena, diguem-ne, de fantasma, un espantall, que serveix per definir algú que d'una forma o altra gairebé situa amb el límit de la humanitat, una mena d'ésser tònic que surt del subsol, que ve, prové d'una altra, altra dimensió i que bàsicament és, eh, és un enemic social que cal exorcitzar ràpidament. I a més a més és divertit. Quan sents, eh, quan sents els discursos aquests mediàtics a propòsit dels antisistema, que ningú explica no què són, sinó ni tan sols contra quin sistema estan, perquè et dona la impressió que estan contra el sistema mètric decimal o contra el sistema solar, contra el sistema. O sigui, el sistema contra el que lluiten és tan abstracte com la pròpia naturalesa antisistèmica que tenen. Però el que és interessant, per exemple, i que sí que té que veure amb el que acabo d'explicar del que diríem la nostra època, d'aquells que, que van lluitar a la clandestinitat antifranquista, és el rotllo de que són bàsicament gent de fora. O sigui, si en el nostre cas es repetia permanentment que depenien directament d'instàncies eh, forànies i que inclús entre nosaltres hi havia agents que havien vingut expressament per dur a terme aquesta mena de tasca dissolvent i, i, i, i, i tremendament antisocial, eh, l'alarma social ara la causen els antisistemes dels quals es repeteix una forma eh, sistemàtica eh, que, que, que no són d'aquí. Eh, de fet, per exemple, la insistència en que, per exemple, són italians, una cosa curiosíssima, la idea de que hi ha anarquistes italians que són una miqueta el nucli dur eh, d'aquesta mena de, de, de, de tribu urbana especialment perillosa Però el discurs bàsicament és el mateix. Són gent de fora, que al sí de la nostra comunitat està eh, important eh, idees perverses i pràctiques verinoses.